hasıl olmuştu ve bunun üzerinde bir prizma var. Tam bu andan bahsediyor İmam-ı Taberi, tarihi Taberi'de bahsediliyor. Ondan sonra diyor bu balçığa güneş vurdu, kurudu ve salsal oldu. Bu kuruma aşamasındaki balçık seviyesini biraz açmamız gerekiyor. Çünkü burada insan olduğu için de büyük hikmetler var. Yaratılış anına ilişkin Siyer'in eli yolculuğunda. Tabi tarihi tabiriyle bu ve buna benzer konularda özellikle yere ve mekana göre değişken olan boyunun yerden göğe kadar olduğu beyan edilir. Kimi zaman bu söylemle de bazıları farklı yorumlar çıkarmaya çalışırlar. Burada yer ve gök arası kadar genişlikte ve büyüklükte ibadeler. birincisi Hz. Adem Efendimizin mevcut olduğu alanla alakalı bir ilişkilidir yaratılmadan önce toprak serildiğinde, nefhai ilahi kendisine takdir edildiğinde, ruh hasıl olduğunda, cennetteyken, dünyaya geldiğinde bunların hepsinde bir boy farklılığı var. Yerle gök arasında olması ise onun yaratılışında yerden göğe kadar hasıl olan durum beyan ediyor. Çünkü Göklere getirilmiş Hazreti Adem Efendimiz yerden göğe bir çıkış söz konusu. Bir diğer taraftan semaların kademelerinden kendisine ikram edilmiş olan bir geçiş süreci var. Sonrasında Siddetül Münteha'dan kendisine verilmiş olanlar var ki önceki derslerde beyan etmiştik. Dolayısıyla bu ve buna benzer ibareler birer abartma değil bir görüş biçimi Dolayısıyla bunların hepsinde e, gelmiş bu kaynaklarımızda var olan ulemanın söylemleri birbirleriyle çelişmiyor ki Siyer-i Nebi'deki bu çelişmez alanlarında altını çizerek bir araya getirmiş ve derlemiş oluyoruz. Siyer-i Nebi'nin bu alanda elbette fazla bir kaynak açılımı yok ama Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam hayatına yaklaştıkça özellikle işte peygamberler tarihiyle beraber başlayacağımız o süreçte kısa kısa öz öz beyan ederken Reason'da oradaki diğer siyerlerdeki beyanatların arasında çelişki var diyen zihniyeti de olmadığını delillendirmiş olacağız. Efendim döndük yine balçık haline. Bu balçık elbette ki toprakta bir o salsal deli yapı Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği üzere yol yol olan topraktır. Dolayısıyla artık suyu almaz bir hale geldiğinde böyle nehir kenarlarında ya da bir alivyonel toprak gözünüzün önünde getirirseniz toprağın artık suyu kabul etmediği kendine bir akış zemini oluşturduğu bir damar gibi damar damar bir boşluk var. Dolayısıyla bu boşlukta su gidiyor ve geliyor. Gidiyor geliyor artık toprak suyu kabul etmez bir hale geliyor. Su bu haldeyken Hz. Adem Efendimizin toprak halindeyken üzerinde bu damarlarda 70 yıl boyunca gidiş ve gelişini devam ettirir. Hatta 63. yıla geldiğimizde dönem de diyebilirsiniz bunu. O, o mekanın tarihi şimdi bu andan anlayacağımız kadar gibi tarih değil. Bu an için anlamak için söylüyoruz. Bir ömür gibi düşünün. Su üzerinde gidip gelirken 63. yılında bir köpürme asıl oluyor ki bu da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü vesselamın vefat yaşıdır. Bedenen ahirete intikalinin e, alim berzaha geçiş yaşıdır. Dolayısıyla insan olduğu için 63 yaş artık e, yeni bir e, hücre oluşumunun tamamen durduğu ve yaşlılık sürecinin başlandığı bir serüvendir. Tabiri caizse Allah Azze Celal Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninin yaşlanmasını dünyadayken izin vermemiştir. Onun yaşlanıp böyle daha yorgun bir halinin görülmesine izin vermemiştir. O saate geldiğimizde anlatması çok zor olmakla beraber bir biiznillah çok hikmetleri var. Birini de böylece beyan etmiş olduk. Böylece Mekkeli müşrikler, etraftaki civardaki müşrikler, münafıklar onun böyle bir yaşlı halini görmediler. Dolayısıyla Allah Resulü için genç yaşında vefat etti desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız Allah'ın izniyle. Tabi bu su gelir giderken toprak çeşitli renklere bürünüyor çünkü toprağın üzerindeki mineral yapı gelişmeye başlıyor. Diğer madde üzerine geliyor ve hiçlik makamından üzerine gelecek olanlar var. Dolayısıyla bu toprağın her bir rengi aslında insan ırklarının temel yapısı olan DNA'nın da gelişiminin formülizasyonunu meydana getiriyor. Dolayısıyla insan ırkının ten rengi aslında bu ilk suda var olan mineral yapının DNA ile olan ilişkisidir. Dolayısıyla e, hem geldiğimiz toprakla alakalıdır amenna ve seddakla ama bir diğer taraftan da suyun bu balçık halindeki yani geliş gidişinde insan DNA'sının kodlamalarına ilişkin bir yapıyı oluşturur ve bu yapının en stabil hali buğday teni dediğimiz ten rengidir. Dolayısıyla biz Hz. Adem Efendimizin insan olarak anlatmaya başladığımızda orada da ifade edeceğimiz üzere buğday tenli bir insanla karşılaşacağız. Bugün de incelemeler yapıldığında görülecektir ki buğday teni içerisinde bütün renkleri barındıran güneşin ışığı gibi bir ışıktır tabiri caizse. Efendim toprak balçık halindeyken bu uzun süre içerisinden bize hikmetli bir alan var. Onu beyan edelim. Sidretül Münteha'da görevli olan 8 melek Allah Zülcelal'in emri ilahisiyle geldiler ve konuşmaya başladılar. Bunlardan 4 tanesi insan olduğu için onun yaptığı veya onda olabilecek eksiklikleri, nefsinden doğacak eksiklikleri beyan ederken diğer dört melaike buna karşılık Cenab-ı Hakk'ın kendisine ikram ettiği şeyleri beyan ettiler. Dolayısıyla insanoğluna tabir caizse verilmiş olan ilk hakiki sözlerdir bunlar. Hani daha toprak halindeyken insan eğitilmeye başlanmıştır. Elbette ki Hz. Adem Efendimiz Allah-u Zülcelal tarafından yetiştirilecek, bütün isimler öğretilecek. Ama burada insanoğlunun atasına verilen şey aslında bütün insanlara söylenen bir söz olarak karşımızdadır. Efendim o meleklerin her birisi geldiler. Euzu Besmele'yi Rahman ve Rahim isimleriyle değil her birisi kendi lafzıyla beyan ettiler. Ama özetle şunu söylediler. İlk melaike geldi ve dedi ki sen Adem onun toprak haline bakarken zor olanı seçtin. Zor olan ne? Bir nefese mücadele hasıl olacak. Nefis kendisine verilecek. Ama verilen cevaplarla biz neyi anlayacağız? Nefsin eğitilebilir olduğunu anlayacağız. Diğer melaike ise onun tam karşısında şu sözü beyan ettiler. Sana zoru kolay kıldı. Yani Nefse emmare ile mücadele edeceksin. Bu zor bir seçimdir. Böyle seçildi ama zorlar hep kolaylaştırıldı. Kim tarafından? Allah-u Zülcelal tarafından. Dolayısıyla bizim hayatımızdaki zorluklara hep bu açıdan bakmakta, nefsimizin bizden taleplerine bu açıdan bakmakta fayda var. Her bir zorluk karşısında Rabbim bir kolaylık ikram etmiş. Üçüncü melek geldi, insan için olumsuz olan o cümleyi kurdu. Dedi ki sen kendine zulmettin. Çünkü ona bir nefis verilecek. Nefis onda bir zulüm hasıl olacak. Diğeri ise buna cevap hükmünde şu ifadesini beyan etti. Sana kendini tanıyıp zulümden çıkış kapısı verildi. Eğer bu zulme sebep olan nefsini tanırsan Allah Zülcelal'in sana ikram ettiği hayat bir çıkış kapısı olacaktır. Ruhaniyetin bunu gerçekleştirebilme imkanıyla yaratılmakta. Dördüncü melaike, beşinci melaike ise sen hayırsızca, hayırsıza koşarsın buyurdu. Ne bu? Nefsin isteği. Nefis hayırın olmadığı yere doğru koşar. O melek de o bunu beyan ediyor. Diğer melek de bir ayna hükmünde tabiri caizse cevap veriyor. Diyor ki hayrı ve şerri yaratan sana akıl verdi. Hayır nedir, şer nedir? Kur'an-ı Kerim'den okuyup Allah Resulü'nden dinleyip veya sana gönderilecek peygamberden, ulemadan dinleyeceksin. O sana şu hayırlıdır, bu şerdir diyecek, şeriatin olacak. Dolayısıyla aklınla bu şer iyi yöne yönelirsen diğer meleğin söylemiş olduğu hayırsıza koşmasın. Ama o melek kime söylüyor sözünü? Nefse. Ve nefse emmare bizlere tanıtılmış oluyor böylece ilk anlamızda. Ve Yedinci melek şunu buyuruyor. Sen kararlılıkla şeytana uyarsın. Ee, şeytan senin önüne gelir, kandırır, sen de kanarsın. Ama sekizinci melek buna çok güzel bir cevapla şöyle buyuruyor. Sana nur ile kalbine nuru ilahi nasip oldu. Yani Allah Azze Celle'nin nuru verildi kalbinde var. Bir önceki derste ifadelen demiştik. O nurla sen şeytani midir, hakikat midir? bu şeytani olandan nasıl kurtulabileceksin? Bu ayrımı yapabilecek feraset sana nasip edilmiştir. İşte mümine takdir edilmiş olan ferasettir bu. Birinci aşamada Allah-u Zülcelal bir e, zor olanı seçim aşamasında insanoğluna semi e, basireti beyan etmiş oluyor. Bir basiret takdiri. Zulme karşılık bir çıkış kapısının varlığı insanoğluna takdir edilmiş şeriat beyannamesi hayırsıza koşmak ve buna karşılık hayrın ve şerrin yaratılmış olması insanın e, kendi peygamberine uyma emri ilahisi ve sonunda da bir feyzi ilahi kapısının varlığı beyan etmiş oluyor. Efendim tabii ki bütün bunlar olurken Hz. Adem Efendimiz toprak halinde artık balçık olmuşlar ve bir virüsün prizmaya geçiş anı söz konusu olacak. Nasıl olacak derseniz yarın görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.